today we are going to discuss about the endemism and later on after endemism we will be discussing about the hotspots of biodiversity. So basically what is endemism? Endemism is a situation in which a given species have restricted region of distribution. Means कि कोई ऐसी species है जिसमें rate of extinction या वो जो है because of the pressure uh, from the habitat degradation or any other uh, problems, threats that are towards the biodiversity उसमें बहुत ज़्यादा होता है or that species is restricted to particular area that is not distributed. So that species which is found only in particular region or area that is called endemic species. तो एंडेमिक स्पीशीज़ का ये जो कंसेप्ट दिया था ए पी कैंडोल ने दिया था इन 1813 सो so, उसके हिसाब से जो अगर इंडिया की बात करते हैं हम या ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं about thirty three percent of flowering plants are endemic fifty three percent of fresh water fishes are endemic sixty percent um and thirty six percent reptiles are endemic and ten percent of the mammal mammals जो है एनिमल्स मैमल कैटेगरी में आते हैं मैमल एनिमल किंगडम में आते हैं दैट आर एंडेमिक तो उसके अलावा प्लांट डाइवर्सिटी जो है अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं then 5000 flowering plants are endemic around 166 crops जो है जिसका ऑरिजिन है इंडिया में वो दैट आर एंडेमिक वैसे ही मरीन जो डाइवर्सिटी है कोरल्स जो होते हैं कोरल रीफ्स होते हैं वो बेसिकली एनिमल्स ही होते हैं they are around three hundred forty they are endemic in the world mangrove है सी ग्रासेस है these all uh, they are found in a particular region ये हर किसी जगह नहीं पाए जाते जैसे for example north east region है जिसमें ऑर्किड एक ट्री होता है flowering that is specifically and exclusively found in the north east India तो इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स है किस किस टाइप्स के एनिमल्स में हो सकते हैं बर्ड्स में हो सकते हैं इंसेक्ट्स में हो सकते हैं फिर एग्रो बायोडाइवर्सिटी जैसे इंडिया जो है centre of origin is for about thirty thousand to fifty thousand varieties of mango turmeric ginger and sugar centre of origin होता है कोई भी स्पीशीज़ जब इवॉल्व होती है ऑरिजिन होता है उसका तो एक पर्टिकुलर एरिया से होते हैं उसके बाद उस एरिया से वो डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑल ओवर वर्ल्ड तो इंडिया ये राइस मैंगो टर्मरिक इन जो जो क्रॉप्स है इन क्रॉप्स की तकरीबन तकरीबन थर्टी टू फिफ्टी थाउजेंड जो इनकी वाइटीज़ होती है तो उनका सेंटर ऑफ ऑरिजन है तो उसके अलावा वन हंड्रेड सिक्सटी सेवन जो species crop species are old उसके वाइल्ड रिलेटिव पाए जाते हैं इंडिया में वैसे ही एनिमल बायोडाइवर्सिटी में भी seventy five thousand animal species including five thousand insects तो अराउंड दो लाख लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो होम है फॉर एनिमल्स इंडिया में पाया जाता है तो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ जो है इसमें एंडेमिक है तो एक एंडेमिक एक स्पीशीज़ का एंडेमिक होना उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जैसे हम राइस को एंडेमिक नहीं बोल सकते because it's wide spread grown in each and almost in each and every part of world wheat है ये भी ग्रो किया जाता है इसको हम एंडेमिक नहीं कह सकते तो पहला करेक्टरिस्टिक है एक एंडेमिक स्पीशीज़ का they are confined to a particular region state country और आइलैंड कोई भी ऐसी स्पीशीज़ जो किसी भी खास रीजन में ग्रो की जाती होगी या किसी भी स्टेट में या किसी भी आइलैंड में वो तो वो वहाँ का उसका टम्परेचर क्लाइमेट वहाँ का सॉइल प्रॉपर्टीज़ वो पूरा डिजिग्नेट करते हैं या उसका जो ओरिजिन है कैसे ओरिजिन हुआ based on that criterias that is confined वो स्प्रेड आउट नहीं होती है to other parts of the India litchi litchi लीची इंडिया में ग्रो होता है इन मुजफ्फरपुर नगर जो यूपी डिस्ट्रिक्ट है इन यूपी uh, उत्तर प्रदेश तो वहाँ पे ग्रो होता है because of certain temperature and soil properties वहीं पे लीची ग्रो होता है that is endemic to a particular part of the country तो वैसे ही मैंने एग्जाम्पल दी थी ऑर्किड एक uh, जो है फूल है Uh, that is endemic to the northeast India. उसके बाद सेकंड करेक्टरिस्टिक इसका है they don't they do not grow outside their place of origin जहाँ पे वो ओरिजिनेट हुए हैं नेचर ने जहाँ पे उनको इवॉल्व किया है वो वहीं पे ग्रो होते हैं उसके बाहर वो ग्रो नहीं होते तो uh, जैसे हमने इससे पहले भी uh, इससे पहले स्लाइड्स में बताया कि इंडिया है तकरीबन thirty two fifty thousand species जो है वराइटीज़ है फॉर राइस मैंगो टर्मरिक जो भी है शुगर कैन उनका सेंटर ऑफ ऑरिजिन है मीन्स कि बाई डिफरेंट मीन्स कि वो स्पीशीज़ उसकी वराइटी स्प्रेड आउट हुई है पूरे वर्ल्ड में बिकॉज ऑफ uh, जो ट्रेडर्स आते थे मर्चेंट्स आते थे वो स्प्रेड आउट करते थे तो वो पूरा स्प्रेड आउट हुआ है वर्ल्ड में बट जो एंडेमिक स्पीशीज़ है ये अपने जगह से बाहर कहीं और ग्रो नहीं करते because of the specific requirement of the temperature and other जो इसकी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट चाहिए उसको and likewise that they are found only in particular environmental conditions चाहे वो टम ट्रॉपिकल कंडीशन में पाए जाएंगे सब ट्रॉपिकल टम्परेट में ये डिफेंड डिपेंड करता है कौन स्पीशीज एंडेमिक है and only little variation are present in such species means इसमें वेरिएशन बहुत कम होते हैं फॉर एग्जाम्पल वैरायटी है कोई राइस की वैरायटी है इसमें बहुत राइस स्पीशीज है इसमें वैरायटीज बहुत सारी है means within the species there is lot of variations तो एंडेमिक स्पीशीज में ऐसी वेरिएशंस नहीं होती है कि एक स्पीशीज की बहुत ही कम वैरायटीज होती है and then most of the varieties are similar to each other in characteristics physiological anatomical जो भी उसका है कैरेक्टरिस्टिक्स मोर और लेस सिमिलर होते हैं तो कुछ कुछ स्पीशीज़ के करेक्टर्स ऐसे हैं कि इनका साइज़ भी ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से एक अगर एनिमल्स की बात करते हैं ma'am they do not move easily from one location to another location या जोग्राफिकल बैरियर्स है चाहे माउंटेंस हो या रिवर्स हो उसकी वजह से एक रेस्ट्रिक्ट रहती है टू पर्टिकुलर एरिया या इनका कोई जो रेट ऑफ रिजनरेशन जो है वो बहुत ही कम होता है that is that is also cause of making certain species endemic then there are generally two types of uh, endemic species first one is neo-endemism it is basically a plant or animal species that is indigenous to a certain environment indigenous means local जहाँ पे वो grow हुआ है देसी जिसको बोलते हैं इंडिजीनियस इसी को बोलते हैं that is indigenous to certain environment but has not yet uh, uh, successfully settled and thus limited to a range means कि वो अभी evolve हो ही रहा है uh, कोई भी टेक्जोन है टेक्जोन यहाँ मीन्स कोई स्पीशीज जो अभी इवोल्यूशन में ही है पूरा उसका क्लाइमेक्स स्टेज नहीं आया सेटल नहीं हुआ है टूवर्ड्स सर्टन पर्टिकुलर जो उसके फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है उसमें वो सेटल नहीं हुआ है अभी उसका उतना स्प्रेड नहीं है तो उसको हम neo endemism neo means new newly evolving endemic species and second one is uh, paleoendemism that is uh, it is an ancient species which has a widespread distribution in past but now it is restricted to certain areas means कि past में कोई ऐसी species थी जो wider area में पाई जाती थी but because of the certain changes in climate or uh, some geographical barriers वगैरह जो भी या human interference भी होती है तो उसकी वजह से वो एक स्पेसिफिक एरिया में जो है कन्फाइन रह गई है दैट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू जो है स्पेसिफिक एरिया तो रेस्ट्रिक्शन uh, में हो सकता है physical barriers like deserts mountains rivers या रिसेंटली जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होता है because of the temperatures increasing तो उसकी वजह से uh, अगर हम पास्ट की बात करें तो रिवर्स <clears throat> वॉलो होते रहते हैं कोई एरिया लेक में कन्वर्ट होता है and then some lakes get dried up तो वो कन्वर्ट होते हैं इनटू द लैंड तो ये सब जियोलॉजिकल एंड जोग्राफिकल चेंज आती रहती है तो इनकी वजह से कुछ स्पीशीज़ जो पूरे एक एरिया में पाई जाती थी they get confined to a particular area तो उसको हम पैलियो एंडेमिज़म कहते हैं तो इसमें एक एक लिविंग फॉसिल जिसको बोलते थे हम ginkgo biloba that was spread to north northern temperate zone जो भी टम्परेट जोन थे like Russia and other United States या European countries but this tree is now restricted to China only तो वैसे ही kiwi was wide spread in Gondwana district जो गोंडवाना जो डिस्ट्रिक्ट नहीं बट गोंडवाना ये कॉन्टिनेंट जिसके बाद उसके और भी जो है बाइफर्केशन हुए तो but kiwi is now only restricted to the New Zealand but because of recent जो लास्ट डिकेट में उसकी इंट्रोडक्शंस हुए हैं uh, into various uh, countries like in India. It has very uh, high scope in uh, it is uh, means इसका जो temperature conditions है that are very congenial uh, uh, with respect to the Kashmir's climate. तो इसमें एक ही प्रॉब्लम है इसमें मेल फीमेल का वो रहता है इसमें प्लांट्स अलग रहते हैं मेल फीमेल का तो एक ही प्लांट पे male and female flower grow नहीं होते लाइक अदर ट्रीज तो इसमें वही एक प्रॉब्लम है but basically this kiwi fruit was endemic to the New Zealand recent introductions introduction होता है बेसिकली एक कंट्री से दूसरी कंट्री किसी स्पीशीज़ को जो है लाना उसको ग्रो करना तो उसके अलावा एंडेमिक सम केसेस जो भी कोई स्पीशीज़ लोकली रेस्ट्रिक्टेड होती है उसको लोकल एंडेमिज्म भी कहते हैं तो कुछ कुछ स्पीशीज़ ऐसे भी होते हैं because of some rising of the mountains और दिस जो भी कोई जोलॉजिकल चेंज आते रहती है किसी स्पेसिफिक लोकेशन में उसकी वजह से भी कुछ स्पीशीज़ एंडेमिक एंडेमिक हो जाती एंडेमिक हो जाती है उसको लोकल एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं तो उसको सीडो एंडेमिज़म भी बोलते हैं सीडो मीन्स फॉल्स तो फॉल्स एंडेमिज़म इसको हम बेसिकली एंडेमिक जो है एंडेमिक स्पीशीज़ को दो ही टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं अगर आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा ना you only write these two types but because of certain local endemic that we call also pseudo endemic species तो वो भी एक टाइप है तो अब इंडिया में एंडेमिक स्पीशीज क्या क्या है जैसे प्लांट्स में pteridophyte around two hundred species are endemic angiosperms में four nine hundred fifty species near about five thousand species are endemic they are specifically found in India likewise in animals on land terrestrial जो एनिमल्स है they are eight hundred seventy eight animals species. Likewise in freshwater 89 insects जिसको एंथ्रापोडा भी बोलते हैं like sixteen thousand two hundred fourteen because arthropoda जो है ग्रुप है it is having high diversity तो लाइकवाइज जो इसका एंडेमिक जो है पॉपुलेशन या नंबर ऑफ स्पीशीज है वो भी ज़्यादा ही होगा तो रेप्टाइल्स में लाइकवाइज 2000 214 स्पीशीज एंडेमिक है तो उसके अलावा वेस्टर्न uh, घाट्स जो हम आगे जाके हॉटस्पॉट्स में भी डिस्कस करेंगे वेस्टर्न गार्ड्स जो बेसिकली जिस जो स्टेट्स ऑफ केरला महाराष्ट्र के कुछ पोर्शन आता है जो बेसिकली कोस्ट लाइन है वेस्टर्न कोस्ट लाइन उसके पर जो माउंटेन रेंज चलता है उसमें भी बहुत ही rich diversity of birds plants and animals होते हैं like western Ghat is rich sixty percent um उसमें फिफ्टी परसेंट रेपटाइल्स जो है उसमें है वो एंडेमिक है likewise fauna जो एनिमल्स है like monitor lizards pythons Indian salamanders जो भी है तो out of four thousand forty forty seven thousand species seven thousand are endemic in Western Ghats and about जो यहाँ पे ये जो हिमालयाज़ है Eastern Himalayas and Western Ghats these two are hotspots hotspots of biodiversity in India out of thirty four hotspots all over in the world they are uh, in these two regions 62 percent uh, species are endemic ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे because this will be discussed in the hot spots of biodiversity now is ये था and what is endemism now is hotspots hotspots क्या होते हैं hotspots of biodiversity hotspots of biodiversity are somewhat correlated to the endemic species also. This concept was given by Norman in 1988. Norman Myers एक थे साइंटिस्ट उन्होंने ये uh, concept दिया था hotspots का तो उन्होंने 2000 uh, जो uh, 2000 ईयर था ईयर 2000 उसमें उन्होंने uh, तकरीबन आइडेंटिफाई किए थे all over world 25 hotspots of biodiversity जिसको आगे जाके uh, और भी उसमें नाइन हॉटस्पॉट्स ऐड किए गए तो टोटल थर्टी फोर हॉटस्पॉट्स जो है अभी इस टाइम वर्ल्ड में पाए जाते हैं तो इसमें हॉटस्पॉट में क्या होता है the most remarkable and threatened area जिस भी स्पीशीज़ में थ्रेटनिंग ज़्यादा होती है या कोई एरिया में कोई स्पीशीज़ एंडेमिक है और उसमें जो है number of species threatened species ज़्यादा है और जिनकी पॉपुलेशन जो है तकरीबन टेन परसेंट रिड्यूस हुई है from the original population particularly towards the plant species उसको hotspots of biodiversity next slide में हम डिस्कस करेंगे what are the basic criterias by which we can see कि एक लोकेशन को कैसे हम हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं तो hotspots of biodiversity are defined as a richest and most threaten जिसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है बट उसमें नंबर ऑफ थ्रेटनड स्पीशीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है with respect to plants and animals on earth तो ये somewhat to the endemic species क्योंकि एंडेमिक स्पीशीज़ भी किसी भी लोकलाइज लोकेशन में पाई जाती है तो अगर इंडिया में अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो एंडेमिक एरिया है उसमें बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज़ पाई जाती है but that area is also found an biodiversity hotspot one of the biodiversity hotspot in India तो अब क्राइटेरिया क्या है कि एक जगह को हम कैसे हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं the richness of endemic species is the primary criteria for recognising किसी भी जगह जो एंडेमिक स्पीशीज है उनकी रिचनेस कितनी है और कितने रिच है इन एंडेमिक स्पीशीज को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कह सकते हैं बट इसका क्राइटेरिया है विद रेस्पेक्ट टू नंबर्स ऐसे हम जो हम डिफिनीशन बोलेंगे कि रिचनेस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज है तो इससे हम एज अ मेजर नहीं कर सकते इसे हम किसी लोकेशन को नहीं बता सकते हैं कि ये हॉटस्पॉट है कि नहीं ये तो बट ऐसे एक डिफिनीशन uh, है but there are two these two criterias और the main criterias by which that an location can be call called hotspot of biodiversity plus is a number of endemic species that is species which are not found elsewhere endemic species जो हमने कहा जो किसी खास लोकेशन आईलैंड स्टेट कंट्री में पाए जाते हैं उसमें कम अज कम fifteen hundred endemic plant species होनी चाहिए किसी भी लोकेशन पे अगर 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज होंगी तो उसको हम हॉट हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं that is this is one criteria second criteria is degree of threat which measures in terms of habitat loss कोई भी बायोडाइवर्सिटी का जो थ्रट होता है दैट इज कैलकुलेटेड इन कि उसमें वाइडर uh, जो प्रोस्पेक्ट्स हम देखेंगे तो that is climate change but localised area में हैबिटेट लॉस होता है डिग्रेडेशन होती है फ्रेगमेंटेशन होती है हैबिटेट में पोल्यूशन होता है तो उसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है that must be around seventy percent of an original habitat means कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होना चाहिए तकरीबन seventy percent and the number of endemic plant species should be more than fifteen hundred ये दो क्राइटेरिया अगर कोई भी लोकेशन में फुलफिल होते हैं then that location is called biodiversity hotspots you should remember these two sentences because जब भी आप uh, कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा what are the hotspots of biodiversity you can write any definition but these criterias these two criteria should be मैं एक तो उसमें number of endemic plant species should be fifteen hundred and the amount of threat और जो हैबिटेट लॉस होता है in terms of habitat loss जो थ्रट होती है that should be seventy percent of the original habitat means कि उसमें उस स्पीशीज़ का जो एंडेमिक स्पीशीज़ होती है उसका जो हैबिटेट होता है वो ख़त्म हो गया होता है तकरीबन सेवेंटी परसेंट के आसपास because of certain reasons may be of human interventions may be pollution और एनी अदर जो हमने थ्रट्स टू द बायोडाइवर्सिटी पढ़े उसमें से कोई भी थ्रट की वजह से उसका जो हैबिटेट है सेवेंटी परसेंट जो है लॉस <clears throat> होना चाहिए उसमें तभी उस लोकेशन को हम हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं तो मैंने ये कहा था कि नेवस ने इन 2000 ईयर में uh, तकरीबन 24 हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोले थे बट उसमें फिर नाइन बायोडाइवर्सिटी हॉट हॉटस्पॉट्स और हेड हो गए थे because of these two criterias तो ये कवर करते हैं तकरीबन 1.4 to 2 percent area on the earth ये हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी समंदर में भी पाए जाते हैं कुछ कुछ लोकेशन में and they support about 20 percent of the human population देखिए अगर किसी भी लोकेशन पे एक एंडेमिक स्पीशीज होती है रिच होती है that also will enrich the local ecosystem उसमें जो इकोसिस्टम सर्विसेज होंगी वो और भी बेहतर होंगी जो प्रोविजनिंग सर्विसेज है means in terms of food fibre fuel तो ये चीज़ें सपोर्ट करती है पॉपुलेशन को ट्राइबल्स को बेसिकली तो वो तकरीबन वर्ल्ड की 20 परसेंट ह्यूमन पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है तकरीबन 1.24 1.42 percent of the earth's land जो कवर करते हैं तकरीबन 34 hotspots all over the globe तो मैंने ये कहा था कि तकरीबन 1.4 टू टू परसेंट जो वर्ल्ड्स एरिया है दैट इज़ इन हॉटस्पॉट्स जिसमें पचास हज़ार फिफ्टी थाउजेंड इंडेमिक स्पीशीज़ पाई जाती है तो अर्लियर जो मेयर्स uh, ने 2000 में 24 हॉटस्पॉट्स बोले थे then it contains only 0.5 percent of endemic plant species तो इसमें 40 परसेंट टेरिस्ट्रियल प्लांट्स है 25 परसेंट वेटिब्रेट्स है वेटिब्रेट्स जो चलते हैं अपनी टांगों पे are endemic and found in these hotspots these are uh, these uh, are the areas of high diversity high endemism and इसमें ज़्यादा होती है तो किसी भी हॉटस्पॉट में तीन क्राइटेरिया होते हैं एक तो इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है एंडेमिक स्पीशीज़ का नंबर बहुत ज़्यादा होता है और इसमें थ्रट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है जो बेसिकली हैबिटेट लॉस है ये तीन जो है पैरामीटर्स होते हैं जिसकी बेस पे भी हम हॉटस्पॉट्स एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अब ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी ग्लोब में बताए गए हैं थर्टी फोर हॉटस्पॉट्स और बायोडाइवर्सिटी है तो इसमें इंडिया में दो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है एक तो है ये वाला पोर्शन जहाँ पे आप कर्सर देख रहे हैं this is the western Ghats and another was is this eastern Himalaya this portion तो ये दो पोर्शंस बाकी जो भी कलर्ड यहाँ पे है चाहे वो ब्राउन या येलो या ऑरेंज कलर के हैं these are also the hot spots of biodiversity अगर आप काउंट करेंगे ये भी तकरीबन 34 आ जाएंगे तो इसमें इंडिया में खाली दो है eastern Himalayas and western Ghats अब ईस्टर्न हिमालयस जो ये वाला पोर्शन है this is the eastern Himalaya hotspot region इसमें खाली इंडिया नहीं आता इसमें बहुत सारी कंट्रीज आती है इसमें Nepal Bhutan north east India south east Tibetan plateau जो ये है नॉर्दर्न म्यांमार यहाँ पे ये वाला पोर्शन तो ये पूरा hotspot of biodiversity political boundaries designate नहीं करती है इंटरफेयर नहीं करती है किसी भी रीजन को हॉटस्पॉट की कैटेगरी में आने के लिए ये हम नहीं कर सकते हैं कि ये पॉलिटिकल बाउंड्री है ये कैसे हो सकता है this is the natural nature ने कभी पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं बनाई है but this is how it is कि ये एक हॉटस्पॉट है जब फॉल होता है विद इन इंडिया जिसमें तकरीबन थर्टी फाइव थाउजेंड जो प्लांट स्पीशीज़ uh, पाई जाती है जे एंडेमिक है तो यहाँ पे गौर वर करने वाली बात है कि हमने पिछली स्लाइड में 1500 एंडेमिक स्पीशीज़ की बात की थी तो यहाँ पे मोर देन 15 35,000 स्पीशीज़ पाई जाती है तो इन 35 में से 30 परसेंट जो है एंडेमिक है तो मीन्स कि it qualifies the criteria of the hot spots of biodiversity the region is home to iconic species जिसमें क्या क्या स्पीशीज़ पाई जाती है snow leopard Bengal tiger and one horn rhinoceros जो आसाम में पाया जाता है उसके अलावा इसमें वाइल्ड प्लांट्स जैसे wild relatives of rice banana citrus ginger chilli jute sugar cane ये भी पाया जाता है इस रीजन में तो मीन्स कि these species are endemic endemic नहीं कह सकते हैं but Some varieties uh, are found uh, exclusively in this region. The next hotspot is the western Ghats तो ये वेस्टर्न घाट्स जो मैंने ग्लोबल uh, जो ग्लोब वाली पिक्चर मैंने दिखाया था इसमें भी ये आता है इसमें भी दो कंट्रीज आती है श्रीलंका एंड इंडिया तो इसमें एक चेन है वेस्ट uh, जो पूरा पैरेलल चलता है towards the western coast line तो इसका जो डायमीटर है तकरीबन 30 टू 50 किलोमीटर्स ये जो माउंटेन रेंज है तो इसमें states of Kerala Tamil Nadu Karnataka Goa Maharashtra and Gujarat भी आता है कुछ पोर्शन तो उसके अलावा श्रीलंका भी आता है तो इसमें तकरीबन 1500 एंडेमिक डाइकॉट लीडियन स्पीशीज डाइकॉट्स होते हैं इसको दो टाइप्स ऑफ जो प्लांट्स होते हैं डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स डाइकॉट्स में सीड्स अगर हम उसमें बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हो, हो, हो सकते हैं बट अगर सीड किसी का प्लांट का सीड दो हिस्सों में जो है इक्वल सिमेट्रिकल डिवाइड हो जाता है अगर आप ऐसे उसको डाइकॉट कहते हैं अगर उसमें ऐसे डिवाइड नहीं होता है उसको मोनोकॉट कहते हैं जैसे rice is a monocot almond is a dicot तो ऐसे हम बॉटनिकल जो अभी आपने बॉटनी पढ़ते होंगे उनको पता होगा उसके अलावा भी बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स है ये ज़रूरी नहीं है यही होंगे करेक्टरिस्टिक बट इस एरिया में तकरीबन 1500 endemic डाइकॉट डाइकॉट लिडियन प्लांट स्पीशीज तो means it qualifies to the criteria of hotspot of biodiversity उसके अलावा 62 percent amphibians and 50 percent lizards जो है एंडेमिक पाए जाते हैं खास खसूस एक्सक्लूसिवली इन दिस रीजन